ya ntar gue kenapa tuh meledakkan anjir oh aja ya hahaha gue bakal kalahin lo sini lah anjir Wih, yang motherfucker pinggir apa? Nah. itu kayak anjir. Bengkak lu pengek. Ironis, tangganya baru turun. Damn. Need a key card. Uh, bro, kamu lu, bro. Dah, ini persen kekunci dah. Ah, bentar, bentar. Ingat, tiap game kan backtracking. Dan gue yakin bukan ke sana. Jirko serem. Eh, uh, ini kali. laptop sih oh yang ini lagi ya hidup gak nih oh ini kan kunci yang baik. kaget gua gua butuh peluru ya Oh. Ini kan shooting range. Terus gue butuh peluru. Ah ya, belum gue punya kuncinya. Ah brengsek kaget nih. Otak. Ini apaan? Eh. Komunisi please. Hah? Oh. Oh, itu dia. Belum mana nih? Yang ini kan? Enggak, yang ini nih. Yang mana sih? Oh, itu dia. Dan stok Matilda. Nice. Lah brengsek nyempitin. Anjay. It's good do it. Hey, I'll make you a deal. Unlock this cell and I'll give you this. There's no other way out of that parking garage. Believe me. Look, we're both prisoners in this station. So either we play nice and help each other out. Udah kasih aja gue lah anjir. Kasihlah ke gua at least, idiot. Hmm. Eh. Uh. Eh. Uh. Kemudian Wih, ini kemana? Oh. Diam. Yeah kabur ke ke kiri ke kanan Wuh. habis peluru gua cok oh gak gua bukan buat lo lu ingat gak yang crank di sana itu iya kita ke sana shotgun gua habis oh gue siap perang ini kayaknya nih oh bye pingsan coba ngeblokir pintu gua ayo pelengkap longo iya dong lupain gue please lupain gua ama gue diingetin Oh itu dia. Ah shit. <laughs> Isi. Ampun tadi kenapa? Ya, combine aja lah anjir. Bodo amat yang penting gue sembuh. Nice. Yo bro. Jesus Christ. Ah. Anjir masih ngikut Marvin. Oh, itu dia. Marvin. Oh no. Damn it. <laughs> Hah? Anjir, ada yang ngikutin gue soalnya. Eh, kayaknya bukan kesini deh. Oh shit, gua harus balik lagi. Aduh, liker, gue baru inget. Ya minggir. Hidung gua anjing. Oh, mikir lagi. Dan di belakang gua. Oh, pikirnya belakang gua malah. Di mana? Oh belakang gua. Oh nggak mau nge-save nyawa lo. Oi, stop brother, balik lagi. Eh. Uh, ya. Kita buruk sih kalau tuh si brengsek kat. Kok lagunya ada? Kok ada lagu boss fight? Baik lagi ke sini lah gue. Brengsek. Permisi bro, gue mau lewat, boleh nggak? Dalam penderitaan, yep. Pengkhianat. Eh, <laughs> nungguin. Kalau gue lot, selamat gak gue? Oh anjir sama aja. Uh, uh. Marvin lu pengkhianat. ini dong. Nah. Nice. Haha. <laughs> eh. Jalan ya ninja tenang. Enggak, gua nggak di situ. Eh. Uh, eh. Uh. Kalau gua nggak bersuara loh. Heh, buka buka pintu berlahan lahan dan anjing sempit. Oh. Eh. Uh. Ya. Yeah. Oh. Wah, pintunya beda. Yuk. Uh, mata. Hahaha, <laughs> bisa lewat loh. ya <laughs> kayaknya gue ngerti deh tadi itu dongkrakan deh pinter juga lo situ Marvin lo pengkhianat ini buta lo setan <laughs> lanjutkan Ini mana dia? Oh. Oke, okay, good, good. Enggak, enggak good. Bagus. terlihat Yeah gue tarik ucapan gue kali Astaga Leon loncat <laughs> nggak bisa loncat ah bawah ada lu atas ada lu eh lu nunggu gue enggak enggak sorry sorry lanjut lanjut aduh aduh aduh aduh udah bisa jalan eh <laughs> ntar lu eh tuh tuh tuh ngeliat dia Hehehe <laughs> Ayo. Ayo. Ini dong. kiri. Keren ke bawah. Sip. Ah ya itu bisa jalan gue. Astaga Leon loncat. Leon idiot anjir. Aing gelut ku aing sia, Huh? Aing takut. Ini sepeda keluar, tinggal dongkrak ke kanan aja. Yang penting bekerja lah anjir. Gua nggak tahu kenapa bodoh bodoh gak kena gak kena kalau mau naik tangga terus lu oh, gantian gantian gantian gantian ah thank you kita lagi gue Eh, ribet bener ini orang. Aha. Geser Bion. Geser. Nice. Lo tau ya kok ini bisa hancur ya? Eh uh, di yang gede itu tuh. Astaga gue lupa anjir. Ini apa lagi? Bisa ngasih gue turun gitu jalan pintas tangga emergency atau semacamnya zipline terus sekarang sih ada eh uh, buka pintu Oh lu ngeliat gue? Bang apa yang sama diri gue anjir? Martin, Martin? Oh, ngeflick. Stop itu. Mati lah banjir. Nyerah banjir mau muter salah jalan. Bagus, gua nembak satu peluru, dia tahu deh gua di mana. Wih cepet banget anjir. Gimana nih? Ya? Oh, buka kunci please ah berapa oh itu berarti gue bisa dapet digol eh hey bro udah lama gak ketemu Yep. Right. <laughs> Hahaha, digol apa lo mau gagalin gue lagi ya? Aku mau pindah tempat teh <laughs> Apa tadi barusan anjir? Oh, untung gue lihat. lu ngalangin ya yeah, gue bersin situ kok botak dasar ome hahaha